Bueno, buenos días a todos y a todos. Estamos ya a 10 de, junio, esto significa que ya estamos eh, dando los últimos cursos de, yo sigo publicando. De hecho, creo que este es el penúltimo, no, el penúltimo. mañana tenemos el penúltimo y cerraremos la semana que viene Nico y yo con un cursillo rápido de, publicación científica. Bueno, hoy tenemos de nuevo, eh, yo sigo publicando, se lo voy a tener que agradecer eh, de manera infinita a los compañeros de la Facultad de Educación y de, los departamentos que, que, le integran, porque la verdad que participan siempre muy, muy activamente eh, en esta iniciativa de Yo Sigo Publicando. Hoy tenemos con nosotros, a, un lado, a Carmen del Pilar Gallardo, del Departamento de Didáctica, Organización Escolar, y también a Juan Albacete Maza, que es del Departamento de Método de Investigación y Diagnóstico, donde, por cierto, tengo yo yo, yo buenos amigos y que he trabajado con, con ellos en estas cuestiones de los de indicadores. Y bueno, nos van a preparar una charla, o nos van a presentar una charla que se llama Los sistemas de indicadores en investigación, un universo de, posibilidades. Y bueno, como yo sabes que, yo me dedico mucho, o al menos utilizo bastante los, los indicadores, pues estaré atento porque quiero, <laughs> enterarme un poco de, qué va todo esto que nos quieren contar Carmen y, Juan. Sin más, para no entendernos más, ¿vale? Eh, le voy a dar la, la palabra Carmen y a Juan. Oye, muchísimas gracias, como siempre, por, por, participar, por ofrecer vuestro conocimiento y muchísimas gracias. Yo doy la palabra, ¿vale? Y bueno, saludar un poco a todas las alumnas y alumnos que están por aquí, a todos los que estén estudiando. Hola, hola. Y ahí a, viejas viejas conocidas. <laughs> yo sigo publicando a personal fijo. Vale, pues bueno, Carmen, Juan, damos la palabra, ¿vale? Muchísimas gracias, y, yo estaré por aquí para si algún tipo de problema. Eh, Juanse también estará por allí y pasará luego las firmas como siempre. O sea, seguimos con la, dinámica habitual. Un abrazo y, ya está. Carmen. Gracias, Bueno, eh, empiezo, ¿no, Carmen? Sí, empieza, Juan. Bueno, buenos días, buenas tardes a, todos. Lo primero, pues, pues muchas gracias por, asistir a esta sesión. Eh, yo soy Juan Albacete, mi compañera Carmen Gallardo, somos estudiantes de doctorado en la Universidad de Granada, en el programa de Ciencias de la Educación. Y nada, vamos a dar una pequeña charla sobre los sistemas de indicadores. Buenos días. Hola, buenas. <laughs> sobre su, utilidad, sobre todo en investigación, también en investigación educativa y, bueno, el objetivo es que se nos quede una idea general de, que, en qué consisten los sistemas de indicadores y, también pues salir con la idea un poco de, que realmente los podemos utilizar en, en nuestras investigaciones actuales o en futuras investigaciones y que está muy al orden del día el uso de indicadores para evaluar y, bueno, queríamos transmitir un poco esa idea y, aclarar las posibles dudas que podamos tener. Entonces voy a, voy a compartir la pantalla. Una pestaña, ¿no, Carmen? Mejor. Pues sí. Sí, está. Vamos a ver. ¿Lo veis bien? Sí, Juan, estupendo. Vale, perfecto, pues empezamos. Presentar. Vale. Pues hemos titulado a la charla Los sistemas de, indicadores en investigación, un universo de posibilidades. Bien. En primer lugar, vamos a intentar activar un poco nuestros conocimientos previos. A ver qué idea tenemos de los indicadores antes de empezar la charla. Entonces, si alguien se anima a, decir que, entiende por, por, indicador. ¿Algún voluntario enciende el micro y, puede contestar? Pues si no, el, elijo yo, ¿eh? Venga, animaros. ¿Qué creéis que es un indicador? ¿Alguien? ¿Alguien? <laughs> Giovanna, que había hablado antes por ahí? ¿Se le ocurre algo? ¿Hola? Vale, bueno eh. nadie, ¿no? Javier. Vale, nos dice por aquí Lucas, también podéis escribir, ¿vale? Si os da un poco de corte el micro dice el impacto de la, de la revista. Vale, eh, como ejemplo, entiendo como que como ejemplo de un, indicador, ¿no? Pues sí, perfectamente podría ser un indicador el, impacto, en este caso, por ejemplo, el factor de impacto de una revista, un indicador de la calidad de la revista, un indicador cuantitativo, sí, sería un buen ejemplo. Nada, gracias, Lucas. Se ocurren más indicadores, cosas del día a día que indiquen algo. Por ejemplo, que aunque parezca una tontería, tenemos indicadores por todos sitios. Sí, estamos rodeados. bueno, vale. Pues sí, yo la, por, el tema del estudio, ¿a qué te refieres, Lucas, exactamente? El tema del estudio yo creo que no sería un indicador en sí. No, me parece que no. Vale. Bueno, pues la idea un poco que, creo que tenemos o teníamos los que no sabíamos mucho de indicadores, pues sí, un, quizá un instrumento, ¿no? Para, como los certificados alimentarios, por ejemplo. Perfecto. Ahí anda clavo, Ana. Perfecto, Ana. Perfecto, pues sí, son eso, nos brindan cierta información, ¿no? Eh, normalmente lo asociamos a la calidad. Hablo de la idea un poco previa que por lo menos yo tenía cuando por primera vez escuché esto de los indicadores. Pero bueno, qué, podemos entender por indicador y qué no? ¿no? Vale, pues aquí os he puesto dos definiciones que creo que son bastante claras. La primera es una señal o indicio que permite captar y representar aspectos de una realidad que no resultan directamente asequibles al observador, ¿vale? Esa quizás sea la característica principal. O sea, es un instrumento que nos permite hacer visible una información que a simple vista no lo es. Nos, ayudan a, captar más información, eso que en un simple vistazo, no en una primera lectura, pues pues no es imposible recoger, ¿no? Entonces los indicadores están ahí para, ayudarnos. Por ejemplo, eh, en un coche, ¿no? Eh, tenemos algunos aspectos que no resultan evaluables o observables a primera vista. Por ejemplo, un indicador eh, dentro de, un coche sería el indicador del nivel del aceite, ¿no? el nivel del aceite, obviamente, y más cuando se está conduciendo, eh, no, no, es asequible, no, no podemos saber el nivel del aceite a simple vista. Entonces, para ello tenemos un indicador eh, que en este caso es una señal luminosa que, se enciende en el momento de que ese nivel esté demasiado bajo y, nos informa de que, que tenemos que tomar, en este caso, una, una medida que, que repostar ¿no? ese, ese, nivel de aceite. Pero este sí sería un indicador, ¿vale? algo que a nosotros no tenemos a primera no tenemos al alcance de, nuestra vista. Eh, ese nivel de aceite pues sí que lo, no lo, no lo, indica, no informa sobre él un indicador. En este caso, pues una señal luminosa. O, por ejemplo, el kilometraje, ¿no? También sería otro, otro buen indicador, un buen ejemplo que en el coche, pues, cuando, por ejemplo, vamos a comprar un coche queremos estamos ahí en, en, ese proceso de estar pensando qué coche compramos, estamos compramos uno de kilómetro cero, de, segunda mano, pues el indicador del kilometraje es un indicador que nos brinda una información muy relevante, ¿no? Cuando, sobre el estado del coche, ¿no? Podemos tener, podemos intuir, ¿no? El estado, la antigüedad o el kilometraje del coche, pues, no sé, por el desgaste, por ejemplo, de, las ruedas, de los frenos, así a simple vista, pero el número exacto solo, solo podemos conseguirlo con, este tipo de instrumentos que son los indicadores. Bien. voy a hacer un breve comentario sobre, sobre el origen ¿no? del uso de los indicadores eh, para evaluar la calidad. Bien, pues su origen viene del campo de la economía. Eh, se empezaron a utilizar pues, indicadores del tipo de, Producto Interior Bruto, el IPC, la renta per cápita, prima de riesgo, ¿no? todo para, para obtener evaluaciones más fiables, más objetivas en cuanto, en este caso, a acciones macroeconómicas y tomar las mejores decisiones posibles en cuanto a lo económico. Las ciencias sociales luego lo, incorporaron más tarde, eh, pues, utilizando e incorporando indicadores de este tipo demográfico, de indicadores de salud, de calidad de vida. Y bueno, en la educación algo curioso, ¿no? Según lo que hemos leído Carmen y yo para preparar la presentación, pues nos dicen que el origen del uso de los indicadores en educación viene de, de la época de la, Guerra Fría, que como sabéis fue pues, el periodo de posguerra, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial en la que, bueno, había una continua, un continuo pulso, ¿no? digamos, entre los dos bloques, el soviético y el occidental, y en, todos los ámbitos, y, bueno, en educación pues se dieron cuenta que si, si un bloque quería ganar, entre comillas, al, al opuesto, pues tenía que, invertir mucho en educación, tenía que intentar crear eh, nuevas generaciones más competentes que, que el bloque opuesto, ¿no? Entonces se realizaron, se empezaron a realizar grandes inversiones de dinero en el tema de educación y claro, a grandes inversiones de dinero eh, pues surgió la idea de la accountability, de la rendición de cuentas. Estamos invirtiendo mucho dinero en ciertas iniciativas o ciertos cambios de supuestas mejoras en nuestro sistema educativo, pero queremos saber que realmente ese gasto está mereciendo la pena, ¿no? y, bueno, pues se puso más hincapié en realizar buenas evaluaciones de, esas inversiones, perdón. Y mm, se puso, hecho mucho hincapié en, evaluar correctamente dichas inversiones y ahí fue cuando empezaron a utilizarse los indicadores de la evaluación en educación, ¿no? para pues eso, para obtener eh, evaluaciones más objetivas y de mayor calidad. Bien, pues un poco resumiendo lo que hemos visto anteriormente, podríamos decir que los indicadores eh, permiten medir aspectos de una realidad y, así conocerla más completamente, más completamente porque estamos obteniendo datos de realidades no observables, ¿vale? Eh, lo fundamental que se nos tiene que quedar claro. Por tanto, al ofrecernos más información relevante, pues nos van a facilitar la toma de decisiones futuras y por supuesto también sirven para acreditar la calidad de, algo, ¿no? que quizás sea pues esa primera imagen que tenemos del indicador, ¿no? Nos suenan, por ejemplo, normas de, acreditaciones de calidad, por ejemplo, la norma ISO, ¿no? La, la ISO 9001, por ejemplo, creo que eso le suena a bastante gente. Entonces, pues van por ahí, ¿no? Van en busca de la acreditación también, de la calidad de, de, cualquier cosa, desde un, sistema educativo hasta cualquier producto electrónico, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo, ¿qué pasa con el tema de la calidad? Pues aquí hay otra cuestión que sí tendría que quedarnos bastante clara. Por ejemplo, eh, si nosotros vamos a comprar un móvil, ¿no? Tenemos un presupuesto, digamos, de 200 euros y queremos comprar un móvil de calidad, pues tenemos a nuestra disposición bastantes indicadores que nos van a facilitar esa toma de decisión, esa, esa decisión. Eh, por ejemplo, tenemos número de, megapíxeles, una información no observable eh, a primera vista que, nos la da ese indicador. Eh, tamaño de la pantalla, mm, conectividad, ¿no? el tema de las conexiones inalámbricas, autonomía de la batería. ¿vale? Tenemos muchos indicadores, de hecho son muchísimos. Cuando alguien ve la ficha técnica de, un producto de este tipo, pues se da cuenta de la cantidad de, características y de indicadores que, nos ofrecen. Pero bien, ¿por qué, con ese mismo presupuesto pues hay usuarios que optan por un móvil o optan por, otro? ¿no? ¿Por qué consideran que el móvil de mayor calidad es este modelo y otro usuario considera que es otro? Bien, pues porque todo depende de, de la definición de calidad que, nosotros tengamos. ¿no? Entonces, esto es un, concepto básico en esto de, del proceso de, elaboración de sistemas de indicadores. Tener muy bien claro eh, qué entendemos por calidad. Vale, hay que, como digo, mm, el evaluador, ¿no? el investigador o el consumidor tiene que tener muy claro qué entiende por calidad y qué está, está buscando y en función de eso eh, diseñar y, utilizar los indicadores que, que quiera poner en práctica, ¿vale? Una vez que tengamos muy clara la definición de calidad, ahora sí los indicadores pues, son un instrumento muy, muy válido para, tomar una buena decisión y acertada en función a, lo que nosotros esperábamos y nuestro objetivo. Bien, los, indicadores pues, se, pueden, se pueden dividir también en diferentes tipos He eh, puesto la división, la clasificación típica de cuantitativos son los que se resultan, o sea, perdón, se expresan con resultados numéricos, como los que hemos comentado antes, ¿no? de número de megapíxeles, tamaño de la pantalla, el kilometraje de un coche. Eh, los cualitativos en este caso serían los, expresados con palabras, ¿no? que los resultados se expresan con palabras por ejemplo, eficiencia energética de una vivienda, el grado de satisfacción en el uso de, cualquier producto, ¿no? Eh, si aquí he puesto también la etiqueta del material de una prenda, por ejemplo, para pues nosotros a simple vista, ¿no? Podemos intuir si una camiseta que queremos comprar es de algodón, de poliéster, de, no sé, de licra, pero realmente cuando tienes la información objetiva, que es la que va a guiar tu toma de, de decisiones, es cuando tú eh, en la etiqueta, que se podría considerar como un indicador, ver realmente de qué material es, ¿no? Y, bueno, también he puesto los comentarios de los usuarios. Eh, en mi caso, por ejemplo, le doy mucho valor a este tipo de indicadores cuando quiero comprar algo por internet, por ejemplo. Y para mí son muy útiles, ¿no? Y bueno, al final están expresados con palabras y podríamos considerar, considerar los indicadores cualitativos. Y también hemos puesto los neutros, los primeros ejemplos que hemos puesto del piloto del aceite del coche sería un neutro, ¿no? Simplemente es una señal eh, luminosa que se enciende cuando, cuando quiere informarnos sobre el estado en cuestión. Por ejemplo, el piloto de una vitrocerámica también lo, lo podría ser, ¿no? Nosotros simplemente viendo la vitrocerámica no sabemos si está muy caliente o fría o y bueno, el piloto, este indicador es el que nos indica que, tengamos cuidado. ¿Vale? Y concretamente en educación, bueno, hemos decidido poner esta, esta pequeña concreción, ¿no? El tema de los indicadores en, educación, pues primero porque es nuestro campo de, Carmen y, el mío de investigación y también, bueno, todos estamos involucrados en la, en la educación, ¿no? Hemos sido educando y como doctorando pretendemos ser educadores, entiendo. Entonces creo que, es útil. En buena educación encontramos una definición un poco más ajustada al campo. Sería un indicador, sería un estadístico referido al sistema educativo, que revela algo sobre su funcionamiento o su calidad. ¿vale? Y lo utilizamos sobre todo para, para evidenciar logros educativos con mayor rigor, ¿no? y para objetivar más el, debate educativo, que quizás pues, por ser un campo de, ciencias sociales pues hay temas que son más ambiguos, ¿no? resultados son más discutibles y, siempre viene bien ¿no? a la hora de tomar decisiones en educación pues tener <clears throat> un tipo de evaluación digamos un poco más objetiva, más, más concreta ¿no? y, y que nos puede ayudar mucho ¿no? a, aportar algo de, luz en algunos temas que están, la verdad que están hoy en día un poco, un poco dudosos en nuestro campo. el uso de indicadores pues, puede venirnos muy bien a los que nos dedicamos a la investigación en educación. Algunos ejemplos pues, podrían ser, por ejemplo, los resultados de, exámenes del tipo PISA y TALIS, igual que PISA, pero para el profesorado, los propios resultados del los análisis del contexto sociocultural de los alumnos que realizan estas pruebas. Les recordamos que luego ponderan los resultados en función de, otras variables, en este caso del contexto sociocultural. Las pruebas externas que tan famosas se hicieron con, la LONCE, pues también se podrían considerar como, indicadores, en este caso externos al, al centro o la selectividad. Otro indicador importante en, educación es la tasa del fracaso escolar, ¿no? sobre todo a la hora de, llevar a cabo educación comparada y, eso, mm, hacer comparaciones entre diferentes sistemas y ver los pros y los contras de, cualquier tipo de metodología o de organización escolar, por ejemplo. Pues la tasa de fracaso escolar es uno de los indicadores que más se suele utilizar para, para, acreditar, digamos, la calidad de, los sistemas educativos y, con eso tomar decisiones. Las percepciones del alumnado también pueden considerarse como indicador en educación o la disponibilidad de recursos educativos y, su uso en, pues, en, una aula o en un centro. Un inventario creo que se podría, que se podría considerar también como un, un indicativo. Un indicador, Bien, y, y, ya entrando un poco en la cuestión, que es sobre todo el proceso de, elaboración de un sistema de indicadores, que es lo que os va a explicar mi compañera Carmen, pues bueno, yo simplemente lo introduzco. Eh, bien, en este proceso, pues una de las primeras cosas que tenemos que dejar claras es cuántos, cuántos indicadores queremos utilizar o cuántos indicadores sería lo, más adecuado utilizar, ¿no? Bien, pues lo que nos recomiendan un poco los, autores que, hemos estado consultando, pues que sean los estrictamente necesarios, eh, un poco como sucede con los objetivos, ¿no? Cuando nos preguntamos, bueno, ¿cuántos objetivos ponemos, Para esta actividad o para esta, para esta intervención, pues, bueno, que sean claros y concisos y lo estrictamente necesarios, ¿no? La idea es evitar solapamientos, ¿no? que no haya indicadores que estén indicando realmente lo mismo o evitar mm, indicadores que quizás no estén dando información que no, es del todo relevante para lo que, lo que buscamos. Entonces, pues, eso, intentar que sean justo lo necesario. Y, bien, esos indicadores que, que finalmente llevemos a cabo, pues, ¿qué requisitos deberían cumplir? Pues suministrar una información relevante y comprensible eh, ser viable también en relación de tiempo y coste, esto pues se parece mucho a los requisitos de, unos buenos objetivos y, por supuesto, estar contextualizado, eh, al menos geográfica y temporalmente. Pues hay que tener en cuenta que cuanto más concreto sea el indicador, más conciso, más, más pensado para un caso en concreto, pues más fiable va a ser la información que, que nos arroje. Bien, y Carmen va a seguir con con las siguiente fase del, proceso de elaboración de indicadores. Estupendo, Juan. Bueno, compañera ¿os ha quedado más o menos claro de lo que hablamos? ¿Nos animamos a hablar un poquito por el chat? ¿O activamos micro? ¿O qué? Vale, os voy a compartir. Juan, te reemplazo ya, ¿vale? Compartir la pantalla. A ver, a ver, Esta no era la pantalla que quería compartir. Dame un segundillo. Aquí está. Vamos a ver si se comparte. Hemos hablado de indicadores, hemos dado algunos ejemplos, Juan nos hablaba del indicador del aceite del coche, nos hablaba de la cantidad de megapíxeles que podía tener nuestro móvil. Y entonces, yo creo que aquí entra un poco el debate, dices, pero ¿eso dónde se usa? ¿Yo qué tengo que ver con esto si yo me dedico quizá al doctorado? ¿O soy docente? ¿Soy personal investigador? ¿A mí esto de qué me sirve? Porque quizá, vale, está bien que pues, los informes PISA, que me indique, pues bueno, eh, cómo van los distintos países en el ámbito educativo, o bueno, que hay indicadores en el coche, pero que no le vemos quizá la funcionalidad a nuestro ámbito investigador. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Como veo que estamos un poquillo reticentes y calladitos a la hora de hablar, os voy a poner en el chat un sitio donde nos vamos a meter, ¿vale? Se llama www.menti.com. Entonces vamos a entrar ahí y con un, eh, con un número de acceso que os voy a dar, vamos a ir comentando, así, pues bueno, por intentar romper dentro del hielo, qué creemos que, es un sistema de indicadores, de qué manera eh, creemos que esto nos sirve o qué ejemplos consideramos que tenemos disponibles. Entonces, dadme un segundito que os mando el enlace, o sea, perdón, el, código de acceso, que me lo está creando ahora mismo. A ver. Os pongo por aquí el enlace, disculpadme un momentillo. ese es el código de enlace con el que podemos hacer. Y ahora, lo que vayamos comentando, cada uno de, los que estamos aquí en el curso, lo vamos a poder ir viendo en la, pestaña, que si no me equivoco, voy a, estoy compartiendo. Así que si os parece, entra en www.menti.com con ese código y así pues quizá podamos romper el hielo de otra forma. Y podemos decir pues dónde creo que existen los indicadores, qué funcionalidad le puedo yo ver siendo investigador, para qué creo que sirven, alguna vez lo he escuchado, esto es la primera vez que lo oigo, entramos, ok, compañero. Uy, qué poca participación, pero bueno. aquí no hay que hablar, solamente escribir. Venga, muy bien. <laughs> norma ISO. Vale, ahora vamos a hablar de ella. pero efectivamente la norma ISO sigue un sistema de indicadores. Ninguno, nunca hemos oído hablar de esto. La verdad es que hasta el momento, hasta hace algunos años, Juan y yo tampoco habíamos escuchado esto nunca. Y, y es algo con lo que yo empecé a trabajar y me llamó la atención y le vi, eh, le vi su funcionalidad y su potencial a la hora de investigar y trabajar con esto. Y bueno, es bastante útil, la verdad que sí. La ANECA también, efectivamente, la ANECA para acreditarnos o para evaluar ciertas, ciertas convocatorias quizás, si sigue un sistema de indicadores. ¿De qué forma? Pues eh, hay, hay determinados unos criterios que hay que cumplir según para qué y de esa forma se va se realizan las acreditaciones. ¿eh? El sistema de indicadores lo utiliza en estudios urbanos para analizar variables desde una dimensión espacial a través de mapas y cartografía de diagnóstico. Mirad qué interesante este enfoque que le da, pues no sabemos si es compañero o compañera, pero mira, por aquí tenemos a alguien que lo usa. Nunca lo he usado, como ya os digo, mm, si no se conoce este tema, quizás que ni te suena, pero una vez empiezas a, plantearte, pero ¿esto dónde se usa? ¿Esto podría ser un indicador? Resulta que sí, resulta que lo es. Bueno, si os parece, voy a dejar de compartir ya esta pantalla y, vamos, vamos a entrar un poquito más al tema en sí. Os comparto de nuevo la presentación de antes. Bueno, os ponía yo aquí en primer lugar sistemas de indicadores, ¿eso donde se usa? Pues bueno, ya hemos visto algunos ejemplos, nos decían los compañeros, norma ISO, ANECA para estudios urbanos, pues yo lo primero, que el primer ejemplo que venía a hablar precisamente es de ISO. ISO es una organización internacional que tiene eh, implementado un conjunto de estándares que sirven para evaluar o acreditar o ayudar a empresas a establecer son los niveles de homogeneidad en relación pues, con la gestión, servicios, desarrollo de productos y la industria, saber si un producto se está desarrollando bien o no, cuando hacemos revisiones de... Bueno, ahora voy a poner algunos ejemplos. Pero bueno, un proceso de elaboración de algo para que tú sepas que eso está bien hecho, no es que lo mire y diga ah, pues eso está bien, como yo, como yo pensaba, una línea de fabricación. No, tendríamos listado lo que haríamos, mm, hablando así de manera coloquial, haciendo un tic, si se cumple o si no se está cumpliendo, ese indicador que me determina la calidad de algo, la calidad de un producto, de un servicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos en ISO? ¿Qué solemos ver? Por ejemplo, este, estos, sellos, ¿vale? Así que cuando nos encontremos con estos sellos que vemos aquí, bueno, hay muchos más dependiendo del producto o el servicio que se evalúe, habrá uno, habrá otro, varían los números que se indican aquí. Pero por eso, digo, para que os vaya sonando, cuando por ejemplo nos encontramos en la calle o en cualquier producto alguno de estos sellos, pues que sepamos a qué se refiere precisamente a un sistema de indicadores que evalúa algo. Y diréis, pero a mí, los que habéis visto en ISO o habéis fijado tienen diferentes números. Por ejemplo, para evaluar la calidad de, de la educación, de procesos educativos, de centros educativos, de administraciones de educación, eh, de cursos en sí, todo lo que tenga que ver con el ámbito de la educación y de la formación, estaría, estará evaluado por el conjunto de estándares de ISO 9000. Y también veremos a menudo 9000, 9001, 9002. Eso tiene que ver con el tipo de normativa que se esté aplicando o el tipo de producto o servicio que se evalúe. Entonces, pero que sepamos, porque siempre que veamos 9.000, ISO 9.000 tiene que ver con la educación. Y también podemos ver que a continuación de ISO 9001, por ejemplo, saldrá una fecha, quizá 2015, 2018. Eso tiene que ver también con, el año de aplicación o el año en el que la normativa salió. O, sin embargo, si después de, de ISO no necesariamente 9000, sino cualquier otro tipo de ISO, vendrán unos números. puede poner ARG de Argentina, es de España, según el país donde se está estableciendo esa normativa, un poco como para ubicar en contexto ese producto donde se ha evaluado o ese servicio y, o sea, para decir precisamente eso, donde se ha evaluado. También tenemos pues, el ISO 14000, todos estos números suelen acabar en uno o en dos, según como he dicho, el producto que se, que se evalúe. Eh, hizo 14.000 sobre el medio ambiente, 31.000 eh, sobre la gestión del riesgo, que está un poquito relacionado con la 45.000, que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales y eh, la seguridad en el ámbito laboral, la 27.000 sobre la seguridad de la información, todo lo que tiene que ver con la tecnología con con esos sistemas de información en Internet, ¿vale? Toda la información disponible en la red. Y la ISO 22000 relacionada con la seguridad alimentaria, que quizás esto puede incluso sonar más. Porque en muchos productos alimenticios a veces vemos que tienen certificación. Como nos comentaba antes en el chat la compañera Ana, que decía, certificado alimentario, sí, acreditación de la calidad de un alimento. Eh, como decía, bueno, el ámbito de, Juan y el mío es el ámbito educativo. Quería poner precisamente esta diapositiva porque aunque nosotros seamos de educación, realmente todos estamos inmersos en el sistema educativo, como doctorandos, como investigadores, como docentes. Y hace eh, algunos meses nos mandaban al correo de la universidad. Eh, la Universidad de Granada renueva su certificado de calidad pues precisamente aquí tenemos este certificado de calidad ISO 9001-2015. No sé cómo de grande o de pequeñito se ve, pero bueno, digamos que tenía vigor hasta 2020 y ya estamos renovados y acreditados. Y cuando nos centramos en el ámbito de la educación, decimos, pero ¿qué se evalúa? Es decir, calidad de qué o calidad en cuanto a qué porque a lo mejor podemos pensar que algo no es tan adecuado como pensamos o como nos gustaría que fuera, pero realmente cumple con los estándares para que eso sea de la calidad que se espera. Por ejemplo, eh, bueno, aquí os pongo algunas alguna breves imágenes, pues calidad en cuanto a la accesibilidad a los servicios, para no solo para que podamos acceder nosotros a cualquier despacho, a cualquier departamento, a cualquier oficina. No solo nosotros, sino a las personas precisamente con diversidad funcional o con más problemitas para, mm, perdona, <laughs> que me he a la derecha, o con algún tipo de impedimento eh, físico o motor, también con la seguridad de los datos, mm, la seguridad que nosotros tenemos como o esperamos tener empleados en plataformas precisamente como, como esta en la que estamos hoy. Es decir, que nuestros datos y toda la información que tengamos esté asegurada, que no caiga en saco roto, digamos. Que se sigan unos valores éticos, es decir, cosas que a priori puede decir, bueno, entiendo que esto debe de ser así, ¿vale? Pero bueno, están determinadas por, precisamente por esta normativa ISO, por estos estándares y la Universidad de Granada pues está entre ellas. No sé si incluso os suena pues, el ranking, el ranking de Shanghái, donde están todas las universidades que, cumplen con esa calidad, nosotros estamos ahí. Ahí también se sigue un sistema de indicadores que determina la calidad de, que se ofrecen las distintas universidades a nivel internacional. Pues bueno, nosotros estamos entre ellas, como ya bien sabéis. ¿Cómo se evalúa? mediante un sistema de indicadores. Al final, como os digo, son cosas que tenemos muy a mano, pero que quizás no caemos en, ellas. Vamos a ver qué más ejemplillos vemos por aquí. Después de eso, os quería hablar de AENOR. AENOR seguro que nos suena bastante. Mm, perdona, antes de irme a AENOR, os voy a decir algunos ejemplos más sobre eso que me acaban de venir a la mente que quería comentar. No sé si habéis visto alguna vez en la vuelta de, algunos colegios hay una placa que pone, pues, ISO 9000 y ese colegio indica, eh, aludiendo, digamos, que se cumple con los estándares de calidad educativa. A mí me ha pasado que algunos, he pasado por el centro educativo en el que yo estudiaba, desde, desde pequeña, y renovaron la fachada, pusieron que era centro bilingüe, y estaba esa plaquita que ponía que estaba acreditado por ISO 9001. Pues os la quería poner de ejemplo, pero no, la podía poner porque buscando en Google Maps para poner la foto del centro no estaba actualizada, entonces no la podía poner. Pero que sepamos, pues bueno, que, esto, estos certificados los vamos a ver en muchas páginas web, precisamente pues, en empresas o a pie calle o en sus propios en sus propios estatutos, digamos, pues que mm, presume quizás de esa calidad, ¿vale? De esa calidad. Y decimos, bueno, pero esa, ¿quién lo certifica? ¿No? Por ejemplo, pues bueno, ahora aquí os vengo a hablar de AENOR, que es una asociación española, y eso digamos que es internacional. Y AENOR es una asociación eh, española que certifica, acredita y normaliza pues, diferentes productos, sistemas de gestión o servicios. Y yo creo que no hemos encontrado en muchos casos, eh, ver, por ejemplo, pues eh, la carne del McDonald's, que esto lo hemos visto en anuncios y lo vemos quizás los propios envases, de, las hamburguesas que tenemos allí o en el mostrador quizás puesto en la columna para que se vea que esa, carne cumple con unos estándares de calidad. Que quizás podríamos decir, pero esa calidad, bueno, ¿en base a qué, no? Pero bueno, está certificada y, así, así aparece. También hoy quiero poner ejemplos pues, del supermercado, eh, las latas de atún, certificar la calidad de ese atún. O en las hamburguesas, de igual modo, pues para que sepamos que eso ha seguido una revisión, que no es, que ya sabemos que la comida no está puesta ahí como tal, sino que ha sido revisada y no sé exactamente qué indicadores son los que siguen, porque me parece que no, que no son públicos o quizás pueden ser de, difícil acceso. Pero bueno, digamos que, a esos estándares será tan sencillo, como decía, como hacer un check y que, ir certificando que cumple con esos mínimos para ponerse a la venta. Más ejemplos que os quería enseñar eh, es de esta página web de una asociación de personas con diversidad funcional y en el apartado de gestión de la calidad, esto es una captura de pantalla que le quise hacer a, la, página web, tenía que ser certificado y pone ah, Y aquí en chiquitillo, que no se ve, pone ISO 9001, porque estamos hablando de algo vinculado a la educación, por eso es el 9000. Y si no me equivoco, tenía también las la letras de ESP de España, como decía antes, las letras determinan desde qué país se está realizando esa acreditación. Y ahora, pues bueno, un poco más de moda, por suerte por desgracia, digamos, eh, los autobuses de Granada está el cartelito de que AENOR certifica que se siguen los procedimientos adecuados para que el transporte público esté libre de COVID, esté limpio, sea un espacio seguro. Pues también lo tenemos ahí. por eso digo, sistema de indicadores por todos sitios, a las puertas. <laughs> Y, pensamos, bueno, y entonces, pues, ¿cómo se elabora? A ver, déjate ya de, de decirnos ejemplos vamos a ver un poco en qué consiste esto. Bueno, os digo que sobre todo antes de, poner un indicador para medir algo, eh, Juan hacía mucho hincapié en que para medir algo tenemos que determinar la calidad, es decir, ¿qué entendemos por calidad para evaluar un producto, un servicio o, una gestión. ¿Vale? Siempre tenemos que tener eso en mente. La calidad que esperamos o la calidad que, se desea. En primer lugar, tenemos que establecer indicadores que sean relevantes en relación, como digo, sin ser pesada a la calidad del producto. Os voy a decir un ejemplo eh, absurdo, pero mira, por ejemplo, tengo aquí un caramelo y queremos determinar la calidad o algunos indicadores para evaluar si este caramelo es de calidad o no. Mm, un indicador relevante nos vamos a poner, por ejemplo, eh, exposición al sol, se derrite. Eso es relevante para un caramelo, sabemos que un caramelo al sol se derrite. Quizás un indicador sobre qué ocurre en la exposición al sol estará más vinculado a pues a productos inflamables, quizá. No es relevante para un caramelo, ¿vale? Tenemos que saber qué indicadores poner relevantes y relacionados con el producto o con el servicio que evaluamos. Y así, con otro ejemplillo así de andar por casa, pasamos a, la verdad de que, de que sean comprensibles. Y os pongo pues, otro ejemplo. Tenemos aquí una botella de agua. Un indicador comprensible es si vamos a evaluar que esta botella sea siempre del mismo tamaño, de la misma forma, del mismo color. No vamos a poner, vamos a poner un indicador que nos cause duda, que no nos lo comprendamos. Es decir, eh, la botella es azul con matices morados según el sol que le dé, la luz neutra o la luz blanca que enfoque sobre ella. No, el indicador será botella azul oscura, sí o no. Vale. Sencillo. Vamos a hacer un check. Entonces, ¿qué, qué tenemos ¿Qué sabremos de esa botella? ¿O cómo sabremos evaluar esa botella? ¿O acreditar la calidad que esperamos tras, su producción? Y sabremos qué vamos a evaluar de manera comprensible. En este caso, que sea azul, que no nos cause duda ese indicador, pero tengamos muy claro lo que es. De manera también que si yo leo ese indicador, pueda determinar sí o no, pero si lo lee otra persona, por ejemplo, lo lee Juan, que también pueda valorar cómo es esa botella en función del sistema de indicadores que yo le dé. No tiene que causar nunca confusión y tiene que ser muy comprensivo. También esos indicadores, como ponía aquí, tienen que ser viables, que puedan ser evaluados, que, pueda, que su valoración sea posible. Y estable, sobre todo estable, que si yo quiero medir diariamente la calidad de un proceso de fabricación de una botella, del color de una botella o del tamaño de un caramelo, ni la botella ni el caramelo pueden variar de color, de forma o de tamaño, porque entonces no se puede hacer un seguimiento y no se puede comparar. Sabemos que para mm, la idea es valorar y evaluar la calidad de algo, pero la calidad de algo siempre tiene que ser la misma o se espera que sea la misma. Entonces tiene que ser estable, ese indicador no puede variar, tiene que ser siempre el mismo. Entonces, en primer lugar, ¿qué deberíamos de hacer para evaluar un producto, un servicio y para realizar un sistema de indicadores? Pues definir el problema que queremos evaluar, saber eh, ese interrogante que decimos que enlaza justo con el segundo planteamiento de interrogante. Yo quiero medir algo y parto de un problema, de un problema previo que ahora os voy a poner varios ejemplos y creo que nos va a quedar más, más claro, ¿vale? cuando nos planteemos los interrogantes, no debemos de irnos por la rama. Como nos decía Juan antes, cuando hacemos los objetivos de la investigación, no podemos poner 15 objetivos, intentamos poner 2, 3, 4, mucho, ¿no? Que vayan al gran objetivo, que vayan al tema en cuestión, que no nos vayamos por la rama y sobre todo que no se solapen unos con otros, que parezca que digan lo mismo. No, un indicador tiene que medir una cosa otro tiene que medir otra, no tiene que haber lugar a dudas nada... Y también, en último lugar, para realizar ese sistema de indicadores, pues, precisamente identificar ese indicador y ver cómo podemos verificarlo, cómo se va a evaluar. Entonces, eh, ahora después vienen los ejemplos que os quiero mostrar, pero en primer lugar os quiero decir las ventajas que tienen los indicadores de cara a eh, los procesos de fabricación, como veíamos, o la acreditación de la calidad de, pues, la universidad, por ejemplo, pero eh, también de cara a nuestras investigaciones. Eh, un sistema de indicadores nos va a aportar información válida, porque el indicador mide lo que es, mide lo que mide, y como decía, no nos vamos por la rama, Permite realizar comparaciones, como decía antes, si yo quiero medir la calidad del proceso de fabricación de una botella, siempre tiene que ser estable ese indicador y ese proceso de fabricación, para que yo siempre pueda determinar la calidad del producto y compararlo en otros contextos y en otros momentos. Eh, también son objetivos, ¿por qué? Porque no cabe lugar a dudas. Si esto es blanco, esto es blanco y, mi compañero que lo evalúe, como el, indicador está tan claro, no cabe lugar a duda, siempre va a ser blanco. No puede ser, bueno, es que podría ser ¿no? ¿Qué es lo que es? Y Y, a la vez no entra en juego el juicio de valor de del evaluador, simplemente, no, ahí no hay juicio de valor ninguno, simplemente se observa y se determina de manera objetiva facilitan también el consenso y dan credibilidad y transparencia. Eh, porque, como decía, eh, algo más claro que poner sí o no a, un producto o a un servicio, pues, por ahí van los tiros. Los ejemplos que os quiero mostrar van relacionados con, publicaciones científicas que hay a día de hoy en, revistas de impacto, en Web of Science o Scopus, por ejemplo, ¿vale? Y os lanzo esta pregunta, ¿sabíais que podemos publicar sobre esto? Que esto lo aceptan las preguntas, o ah, las preguntas, la revistas científica. pues bueno, sobre esto es pues, un hilo del que podemos ir tirando y realizar nuestra, labor investigadora. El primer ejemplo que os quiero mostrar va vinculado realmente con mi ámbito de investigación, que está relacionado con evaluar aplicaciones móviles para personas con trastornos de espectro autista. La persona con el del espíritu autista es un, digamos que es un colectivo con unas características más particulares y, veíamos que antes decía, tenemos que partir de un problema y de unos interrogantes. ¿Cuándo vi yo que, podía realizar esto? Porque dije, es que hay un montón de aplicaciones, poner el móvil y buscar en, Google Play Store eh, aplicaciones para personas con TEA y hay cientos. Pero ¿cuáles son buenas y cuáles son malas? ¿O cuáles están adaptadas a sus necesidades realmente? Pues yo a raíz de, este interrogante o de este problema que vi, eh, diseñé precisamente un sistema de indicadores vinculado pues al ámbito del diseño de la aplicación, el contenido de la aplicación, los aspectos pedagógicos de la misma. Entonces, pues bueno, esto sería el sistema de indicadores en sí, ¿Y este cómo se evalúa? ¿Con un sí o con un no? Con un check, como decía antes. Eh, a modo de ejemplo, vamos a ver la siguiente diapositiva, vemos que tenemos aquí un indicador vinculado a la seguridad. Protección de datos, permiso de instalación, control parental. Vamos a ver que cuando se publica sobre esto, se habla sobre esto, hay que dejar muy claro qué es lo que evaluamos. ¿Vale? Como decíamos antes, que yo digo, qué seguridad que puede ser precisamente tenemos el indicador de seguridad, pero tenemos varios subindicadores que vamos a evaluar de manera más clara para no interpretar seguridad de una forma o interpretar seguridad de otra manera. En cuanto a seguridad, pues yo ponía aquí que eh, todas las aplicaciones o los videojuegos o, por ejemplo, sigue un sistema PEGI, que es el mecanismo de autorregulación diseñado por la industria para dotar a los productos de información sobre la edad a la que está destinada ese producto, la edad adecuada. Y a menudo vemos 3, 7, 12, entonces la edad a la que está destinada. Pues en relación al ámbito de la seguridad, yo diseñé varios, que era protección de datos. Es decir, todas las aplicaciones deben de asegurar la, seguridad de sus datos y yo te indicaba, se valorará si la app cuenta con mecanismos que garanticen la confidencialidad y la privacidad. ¿Lo cumple? Pues le ponemos un check al uno. Permisos que solicita. Hay aplicaciones que solicitan permisos excesivos, estamos hablando de un colectivo con necesidades educativas especiales y, que a menudo son menores, ¿vale? Las aplicaciones que yo evaluaba a menudo son para niños. Mm, a ver esos permisos que pide ¿qué son? ¿O en qué se basa También que la aplicación tuviera un control parental. A menudo pues, había algunas que para entrar a los ajustes de control parental que pedía una contraseña, por ejemplo, ¿vale? Pues vinculado a eso está relacionado este, este indicador de control parental. Pero, Como ven, los indicadores se ponen con una abreviación hasta el principio, unos números, ¿vale? Para que sepamos un poco, aparte de la definición del indicador, a qué nos referimos. Y el último subindicador de la categoría de seguridad era el bloqueo de compra integrada. ¿vale? Que, no, que a menudo para pasar de niveles hay que comprar los siguientes niveles, pero que esa compra, si tiene que estar, que esté bloqueada, que los niños no puedan directamente estar comprando. Como digo, son cosas muy obvias, pero que a menudo no se dan. ¿Qué más ejemplos quiero poner de sistemas de indicadores? Pues bueno, ya veíamos el mío, que evaluaba pues, aplicaciones móviles. Pues ahora aquí os quiero enseñar otro de un artículo centrado en la curación de contenido en periodismo. Indicadores y buenas prácticas. La curación, ¿vale? Para que sepamos un poquito lo que es, es una técnica que permite encontrar información relevante, veraz e interesante para el periodismo, ¿vale? Que artículos que le damos sean veraces y sean relevantes, no sea eh, cualquier tontería que no, que no sirva para nada, ¿vale? ni que sea fiable. Aquí estos autores diseñan un sistema de indicadores para evaluar, como os digo, contenidos de calidad en periodismo. Tienen una dimensión de contenido y una dimensión de curación. indicadores, número de contenido, rango temporal, procedencia, y tienen subindicadores a su vez. Aquí vemos, eh, ahora voy, a voy a poner un ejemplo un poquito más desglosado de la autoría. Pues mira, ¿vale? Para que sepamos eh, el indicador es ese, pero siempre tiene que haber una definición previa que nos ubique y que no nos cause esa duda de, pero esto qué es lo que mide, siempre tiene que estar esa definición, eh, en este caso yo quería eh, especificar la autoría de la curación, la autoría pues, de, ese artículo. lo define, este parámetro analiza si existe una autoría declarada del producto eh, veíamos que teníamos dimensión curación y un indicador autoría de la curación. Y se hace una pregunta, eh, se tapa un tiro. Se hace una pregunta y dice, ¿es visible la autoría del producto? ¿Vale? Para que nosotros sepamos por dónde van los tiros para responder a este indicador, si sí o si no. Por ejemplo, este artículo lo evalúa de la misma forma que yo, con un sí o con un no. Y vemos un ejemplo de un artículo que se llama Por mientras dormía, publicado este, en esta fecha, por Paolo Fava. Y le pone en este indicador, indicador B1, un punto. ¿Por qué? Indica esta newsletter diaria de curación de contenido explícita claramente su autoría a cargo de Paolo Fava. Aquí tenemos muy claro qué es lo que mide, cómo lo mide y damos un ejemplo para saber responder a ese indicador. Otro ejemplillo que os ponía por aquí es de estas autores de local y Magía, que lo que quieren es eh, evaluar plataformas virtuales. Plataformas virtuales como Moodle o Swap, que ya sabemos que con ellas trabajábamos hace algunos años aquí en la universidad. Pues ellos se centraban en, en esta serie de indicadores, divididos por bloques o por dimensiones, como veíamos antes, y cada uno con sus subindicadores. Vamos a evaluar una plataforma web de, trabajo conjunto, en una asignatura con compañeros, con profesores, que tuvo, tengo que subir trabajo, que tengo que subir tareas. Pues bueno, vamos a ver cómo de buena es esa plataforma. Previamente recordemos que tenemos que tener claro qué es la calidad. Entonces, en la introducción de todo artículo vinculado a esto, se va a hablar de que se quiere evaluar, la importancia de por qué se quiere evaluar, de por qué esto tiene que ser evaluado, y por qué hay que cumplir con unos estándares de calidad. Pues aquí vemos eso, como decía, menú, menú y botones de navegación accesibles, notificaciones de, sucesos, todas estas cosas las vemos también en Prado actualmente. Herramientas flexibles, que sea fácil, que nos ayude. Y el ejemplo que os pongo de algunos de los subindicadores más, más concretos, pues son los colores de la plataforma me parecen adecuados, la plataforma me permite conocer los datos de visitas del alumnado. Considero que la plataforma mejora la calidad de la enseñanza. Pues bueno, por aquí van algunos ejemplos de indicadores vinculados a evaluación de plataformas web, en este caso. Otro ejemplo de artículo vinculado a, a, sistemas de indicadores, pues estos autores lo que hacen es que quieren evaluar la sostenibilidad de universidades ecuatorianas. Sostenibilidad en base a tres aspectos, sostenibilidad ambiental, económica y social. Estábamos viendo que antes los indicadores que os mostraba eh, puntuaban con uno o cero. y poníamos un check si lo cumplía o no, pero hay distintas formas de, que un indicador esté desarrollado. Por ejemplo, en el, en el ejemplo eh, sostenibilidad ambiental, ¿vale? En cuanto al consumo energético, agua, estos son los que voy a mostrar ahora, el ejemplo que dice el indicador consumo energético. Como la sigla o la forma de, localizarlo, pues 7.3, 7A. ¿Cómo lo calculamos? Ahora ya no 1 o 0. Vamos a, ver ese consumo energético con la cantidad de kilovatios, la mínima, la, la cantidad de kilovatios máximos histórica consumida y en función de esta fórmula que encontramos, tenemos una escala y nos determinará pues, si ese consumo energético es excelente, bueno, aceptable o deficiente. ¿vale? No siempre tiene que ser 1 o 0, sino que se puede partir de una, de una fórmula, no tiene por qué ser una ecuación compleja muchísimo menos, ya estamos viendo que son cosas muy sencillas a priori, y nos dice, pues bueno, en función de, de este sistema de si es excelente, bueno, o eficiente, como os decía. Otro ejemplo eh, está un poco vinculado con mi temática que os enseñaba antes. Estas autoras lo que evalúan son la calidad de aplicaciones de lectura para niños. Igualmente, pone un no o pone sí si lo cumple o si no lo cumple. Tenemos diferentes dimensiones o diferentes bloques, como veíamos antes, dimensión forma, dimensión contenido. Este sistema de indicadores es más largo, ¿vale? Pero he puesto esto más concretos para que lo vierais. Y subindicadores, disponibilidad para diferentes sistemas operativos, disponibilidad en diferentes sitios. El ejemplo que os pongo aquí, en cuanto a disponibilidad, pues nos no viene una definición que si están disponibles para Android, están disponibles para iOS o para Windows. Si, a aquí tenemos disponibilidad en diferentes sitios. También tenemos otros indicadores, venía un poquito más abajo, si la aplicación está en diferentes idiomas, por ejemplo. Y hasta aquí, bueno, los ejemplos que quería mostraros, eh, ilustraros un poquito con, con estos sistemas de indicadores y sobre todo destacaros que sobre esto se puede publicar, sobre esto se trabaja actualmente y, está bien visto en la comunidad científica siempre que haya una buena validación de ese sistema de indicadores. Eh, los sistemas de indicadores se evalúan pues igual que un cuestionario, digamos, de manera similar mediante un juicio de expertos, por ejemplo, con el índice de correlación intraclase, ¿vale? Así que no, no solamente decía un sistema de indicadores, nadie me lo revisa y ya está, no, las cosas no tienen que caer en saco todo de esa forma. Ese sistema de indicadores tiene que ser validado y evaluado. Así que bueno, chicos y chicas, por aquí lo que quería mostrar. ¿Tenemos dudas? <laughs> De nada. Gracias a vosotros por haber, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos. Ha quedado todo muy claro, Carmen. No hay ninguna duda. <laughs> Estupendo, <laughs> mejor. Creo que había dicho Daniel que teníamos que salirnos nosotros. Vale. Autodespedirnos, <laughs> ha dicho. Estupendo. Pues bueno, eh, os decía aquí al final de la presentación que si tenéis cualquier duda o queréis que os echemos una mano con algo, pues os ponía el correo nuestro, de igual modo os pongo yo por aquí en el chat. Y, y ya estoy abierta a ayudar a lo que necesitáis y animaros porque sobre esto se publica y además en revistas de impacto que no sepáis. Bueno, muchas gracias. Buen día. Que disfrutáis. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós, Luis.